拍一下街景吧，让你们知道现在是什么样子的。然后现在是十点半，然后正想防空警包，这个店不开了。嗯，对面那个面包店还开，不错。然后这个是卖水的，这方写着我的，哎，开了，但是这个大门不开，只是用小门，可以买。 然后这是面包，不开门。这个卖酒的开门了，不错。他们为什么卖酒的都开门了呢？嗯， <clears throat> 然后对面的是其他的小店。这个卖肉的也开门了。然后。 看到对面超市了吗？我们买东西的大超市，那个超市的话，它是一直拿木桩子把门给封住了，不知道大家看不看得清。然后这个店的话是直接倒闭了，连商标都没了。然后这个地方是修手机的，也没了。 也关门了，对面的超市被封了，因为做不下去了。 <clears throat> 还好吧，这一溜看下来，大概有一半的超市是倒闭，还有一半的就是直接吃的喝的还没有倒，但是超市倒了。这就是现在这个状况。然后现在还响着防空警报，我不知道大家听不听得见。好，我们继续拍夜景，刚才躲过阿姨们、大妈们那也就实现了。 关门了，这个关着门，这个直接就锁住了，看锁了。一般情况下，这些地下室有很多在地下室开那种小，呃，小五金啊、小商店什么的。毕竟这是主要干道嘛。这个也关门了。 这个试一试，关门了。这家店上铁门了，不用看，了。里面上铁门了。行，我们再换另外一条街吧。这条街的话，就是南泰六，不开门。这个。 倒闭了，这个是卖什么的呀？小卖铺也倒闭了，然后这是一家啊，一家银行，我靠， <coughs> 银行也 <coughs> 银行也关门了。按理来说，我那个银行应该没事我那银行是乌克兰最大的，那小银行应该。 有些扛不住，然后这是另外一个银行，这个银行还开着门，不错不错。嘟嘟嘟，然后这是一家地下的小卖铺，也倒了。前面是另外一家银行，看来是挤兑了不拍了。 最便宜大米已经是四十一块钱了，以前是，最便宜大米我记得能买到二十八块钱，当然我也不知道这个牌子最便宜是多少。唉，你看，还有，还有六十块钱的大米， <laughs> 算了，八十二块钱的大米只能买一个最便宜的，没办法，最便宜是四十一块钱。 嗯，人家说我不会指价格，来指一下价格。然后这是他们的冰箱货柜，再看一下这儿，可乐都没有。来，我我也会指价格，空的，空的，嗯哼，然后这是卖饺子的柜，也是空的，多干净。 哦，这还有冰激凌，废话，谁吃冰激凌啊？哎，我给大家指一下价格吧，看十六块八，然后还有不知道多少价格的空气，然后你看我们大姐怎么接水，绝对省钱的小妙招是吧？然后我刚才问了问，她说还可以做饭， <laughs> 具体是哪个地方我就不拍了哈，免得人来。 这个东西都能做饭，好了，我不拍了。好气人啊！ <clears throat> 我们这门的话得拿一个竹竿子弄开，然后我捡了竹竿子，他就给我叼走了。你还给我吧！ <laughs> 来，还给我。咱俩玩丢竿竿好不好？还给我。我再捡一个去。你到底想这么？给我，给我来，给我。 给我，给我，给我！行吧，这杆儿给你了，啊，我自己再捡一个去。哎，你这，我再再捡，我不和你玩了，真的是。这哥们儿从纪念博过来，从这儿睡了一晚上了，我都不敢喊巴勒特过来了。前天也是睡这个地方，昨天也睡这个地方。我说要不要我们帮助？这家伙还特别的。 有尊严，嗯，没办法，么只是我平常买点东西给他而已。But 一速的。